Suda and the Dao Dao Doma, Dao Dao the Show, Dao Dao show, roll, roll, roll, my roll, roll, show. дал малышок Дал малышок, дал малышок, дал малышок Она посажена и по кругу катана Или едем мы по правому, как правильно Как правило, на закат или на рассвет Не важно, мне спасать явно нет Нам просто это по душе Дал-дал дома, дал-дал ушел Дал-дал